改天去请教那个围棋亚军。就是这个棋还是，他是不会下成这样的，我们下下太丑了。那中盘不会下成这样的。对啊，但我是说这边是不是就是正解？就是。这是正解。这是最强硬手。